Welcome to my cooking episode! Ngayon po, i-share ko sa inyo ang recipe ng chicken inasal. Tara na po! Umpisahan na natin sa garden ko muna. Siyempre, hindi mawawala ang tanglad or lemongrass sa ating marinating ingredients. Manguha po tayo ng dalawang tangkay. At ito po ang mga ingredients. Itong recipe na ito ay tatanggalin natin ang balat ng chicken na siya po ang gagawin natin for basting or pangpahid sa chicken. Alright guys, ito, natanggal ko na yung balat ng manok. Here it is, ang dami no, fattening, pero gagamitin ko rin siya for basting purposes. Not all. Tapos, yung mga ingredients natin pang marinate, didikdikin natin siya dito para mas malasa yung juices ng mga ginger, tanglad, or lemongrass, garlic. Not all of this, pero yung kalahati nito ang ilalagay ko and then the rest I will fry it with a uh, chicken skin para sa oil niya for basting. Tapos, lagyan natin ng konting sugar. And, meron pa ako natitirang kalamansi And ito ang lalagay ko. Since I don't have much, uh, lagyan natin ng konting twist with regular lemon and lime para mas masarap. Okay, let's start with the ginger. Tapos tong garlic. ginger pa lang, mabango na. Eh, what more sa garlic pa? See? Tapos, lagay na natin yung tanglad. Tanglad from my garden. Pilipinas, ang inasal usually eh, ano, barbecue siya. Ako dito, wala akong may pang-ihaw ako pero ano lang, wala akong <laughs> propane gas. Ang uh, gagawin natin ngayon, uh, broil sa oven or air fryer. I've already tried the air fryer. Maganda naman siya. And uh, tsaka very moist, hindi dry. lumabas na yung juices niya. So, lagay natin siya rito. Yan. Tapos, add this lemon and lime para mas masarap. And then we'll add itong soy sauce. 2 tablespoons lang naman. At saka later on, titikman ko pa rin kung ano pa ang kulang. We'll add 2 uh, tablespoon of brown sugar and konting ano pa, Ang bango. Okay. Okay. Ayan. Tapos, para mas malasa siya. Okay. Yan. Okay. Then, we're going to ganyan lang naman. We'll marinate that about 4 to 5 hours until it's ready for dinner na. Pwede na yon Kasi Itong manok na to, I bought it from the store sa San Diego 99 Ranch. And naka pre-slice na siya. Of course, I can do that too. Pero at least magaganda yung meat doon. Fresh. I'm sure fresh din yung mga nasa store dito. Eh, nandun na kami sa San Diego. Kaya napabili na rin ako ng manok And then, hmm, see, tama-tama lang siya for apat. Hindi naman malakas kumain ng mga anak ko, so they only eat siguro kalahati lang nito, yung thigh or yung legs mismo. Pero, babad natin face down kasi nandoon din yung meat. So, okay marinate din po natin to mga about 4 to 5 hours. So, ready na siya for dinner. Ito po, maglilinis na. Magda-dry out muna ako ng mga pinaghugasan bago ko hugasan yung aking mga mga pinaggamitan na mga platito. Well, after I mentioned na i-air fry natin yung dalawang chicken at saka broil yung dalawa. May sumagot doon. Sabi, he prefers broil daw. <laughs> That's my husband. <laughs> wala naman ano, wala naman problema doon kasi both are healthy anyway. Hindi naman siya pinirito. So if uh, but just just for the testing lang naman. Yung mga boys ko, wala naman pake. <laughs> Kung ano, basta mayroong pagkain sa pagkainan. Uy, Tagalog na Tagalog. Pero may punto pa rin kapampangan, di ba? Hmm. Kaya, ito, hugas-hugas lang. Walang katulong dito sa Amerika. I'm back again uh, with another recipe. This time, ito po yung ano, paborito ng lahat or <laughs> paborito dito sa bahay, yung cucumber juice. It's very refreshing. It's good for your body or for your health. And uh, ito to yung mga ingredients niya. Cucumber, one whole uh, piece of cucumber. Depende kung ilan nang iinom sa bahay. It's good for uh, at least five people. And then I have mint from my garden. Half a slice of lemon. You can do a whole if you want kung gusto nyong maasim-asim. And uh, lime. It's a good combination for both. And lastly is ginger. And uh, and you can use sugar if you want to. I use uh, agave um, for this recipe here. Kung gano'n yung katamis ang gusto nyo sa juice ninyo. Ako katamtaman lang, um, basta lang mainom ni Rusty, <laughs> my husband. And, uh, and then you just blend it all together with ice and water. Tapos, it's very good. Let's do it. Let's do this. Wow, itong episode na to, ang dami kong ginawa, no? Masaya lang ako kasi I can do it all in once while I'm, uh, English na naman. <laughs> marami kong nagagawa kasi uh, similar naman to at habang minamarinate natin yung uh, inasal so at least meron akong extra time uh, ah, nagawin ito extra for you guys juice so cucumber sliced cucumber mint it's up to you kung gusto nyo ng one slice, thin slice of ginger or myself I like two andından lasa and then half a squeeze of lemon yeah pag napigana I'll set it aside for later on for my water drink para ma-infuse siya ito I need that for my lighting baby oh. <laughs> when I'm done Put ginger in there too. Yes, that's a secret. You want some of this? Sure. Okay. Can. I'll set that aside for my drink. Kasi yung pop bits, eh, meron pa. Marami pa siya. <laughs> Yung iba may mga pampisa yung juicer talaga. Yeah, manual lang sa akin. Okay, so I will add ice. So this much water. And, and agave. and blend it all to oops hulog yung takip all right all right turn it on mala glasa. Reina. There you go. There you have it. Um, try this at home and it's very refreshing. Here's the result. Sarap siya. Ito guys, yung pinagpisilan ko ng uh, lemon and lime. hindi ko muna siya tatapon. Eh, para, kasi may lasa pa yun eh. So, I am uh, uh, using it to infuse my water. Uh, sabi nila, it's good for tummy. And uh, nakakapayat daw. So, we'll see. <laughs> uh, right now, I'm heating up yung small pan para sa aking uh, basting sauce. So, we're gonna use the chicken skin um, and as well as the aswete. Ito. Yan. Buo siya. Or you can use the powder kung meron kung wala kayo yung buo na seed. And then ito pala yung aking garlic. So, slow heat lang kasi pag uh, mataas ang apoy nyo, masusunog yung skin. So, and as well as the garlic. Kaya, hayaan ko muna siya habang hinihintay kong uminit yung kawali, here's the uh, tanglad. So, kinat ko siya and then pinawasan ko lang yung ugat niya. And so now I am gonna leave it here uh, for now. When I have a chance to go to my backyard uh, this coming week, then I will plant it again kasi mayroon na siyang ugat. Um, yesterday, ginamit gumamit kami ng ano, ng green onion. Uh, this is from the store. Mayroon din akong plants. So, pinakat ko sa asawa ko yung um, about an inch. Ito, look, it's sprouting na. See? How plants can do their miracle growth. We'll add more water. Uh, I have here some pineapple that I needed to start planting outside. Look, Nag-sprout na siya dito, oh. Even though kahit nang sabi ng asawa ko, it takes about 6 months bago mamunga. Well, um, I think I can wait. I'm not going anywhere. So, mayroon na siyang buong, ano, um, sprout doon. So, it's a new kind of like leaf. I have three. It's <laughs> just in my kitchen. Tapos, ito din. Ayan, oh. So, ready na siya tan itanim. Eh, uh, pot. Uh, I don't have um, place to put it on the ground. So lahat ng tatanim ko is mostly on the uh, potting soil. So see, ito rin. Dagdagan natin ng tubig. Meron pa ako isa sa labas na ready to be planted also. Meron din ako mga ano dito eh, basil, but uh, some reason it's in, it's not ano, it's not sprouting. I don't know why, pero I have some uh, basil outside. It's uh, keep growing, kaya wala akong problema na maubusan ng basil. So that's part of my planting. I'm back again. Heto na naman po ako. So, It's almost dinner time. I am preparing the chicken. So one I will put on the air fryer. It's right there. And I'm gonna put two in the oven. Which I am going to bake it first for maybe half hour and then broil it para even yung uh, cook niya. Bakit ako nag-English? Oh, nalimutan ko na naman. Um, okay, so, I am actually, eto na naman, Tagalog, eto. At, syempre, kailangan may kanin para kay Mr. Rojales, kailangan ng kanin. So I'll make some veggies on the side, cucumber and tomato, Japanese style side dish. So I'll show you that too remaining garlic, ito. Iyan ko siya ulit. Para mamaya, uh, gagamitin ko siya for basting um, together with the um, uh, chicken oil, balat ng chicken, and uh, aswete. Kasi yung aswete, it will um, release all the flavor and the color pag mainit yung oil. Kaya maganda siya once you um, baste it sa chicken. Sabi ko puro Tagalog ngayon naman eh, may tag Tagal uh, English din. <laughs> Taglish. Kaya pasensya na na minsan hindi ko masabi sa Tagalog. Uh, lumalabas na lang English. Ito, we're gonna start uh, cooking the chicken skin. Okay, mainit na. Okay. Okay guys, yung half batch, ang ginawa ko, linagay ko sa air fryer kasi tum tumatalabsik sa kawali. So look, the result. Uh, ah, 15 minutes, so I'll do it another 15 minutes. Babaliktad ko muna siya. And uh, ang oil niya is uh, underneath, so I can scrape that off later on. Ayan po, ready na ang ano, yung oil ng chicken from the air fry ito naman po ang resulta. Mas maganda siya, di ba? Wala pang tilapsik. <laughs> Wala akong kalaban. At malutong na malutong pa rin siya. At least, naluluto yung um, skin. Um, hindi nakababad sa kanyang oil. Kaya, mas healthy siya, kumbaga. Ito po ang result ng air fry and pan fry which is cooked. Ito, air fry to. It's cooked evenly. Ito naman ang pan fry. Medyo sunog ang side. Pero pwede ko pa siyang ilagay sa air fry mamaya, air fryer, para ma matagtag pa ang kanyang taba. Okay? So that's the result between the air fry and pan fry. At ito naman yung result ng air fry yung oil. So wala siyang masyadong sunog. At marami din. And we can combine it together sa frying pan. right See, and dami oh. Look at that. So, painitin natin uli ang ano, ang pan. Low heat lang para hindi masunog yung uh, garlic. And uh, after that, uh, we'll use that for basting. Okay guys, let's go start adding garlic. Very, very low heat lang ha. Para hindi masunog ang garlic nyo. ihiwalay na rin ang paglagay ng aswete. Kasi dyan ang, ano eh, yan ang maglalabas ng kulay habang mainit ang oil. Yun ang secret. Ayan, bango. Pwede nyo nang patayin. Kasi mainit na mainit na yung oil. So, para hindi rin masunog ang garlic. okay? Eh? Ang ganda ng kulay. You can also add salt dito. Konti lang para maging mas malasa ang inyong manok when you baste it. eto na po, after 15 minutes of baking, I-brush na po ninyo ang chicken with basting oil na ginawa natin kanina. Tapos po, bake it again for another 15 minutes. After 30 minutes of baking process, start boiling it for a total of 15 to 30 minutes, depende sa size ng chicken na binili ninyo. But make sure na balik-balik ta rin ninyo every now and then para hindi masunog ang chicken. And always, base it with the oil hanggang sa fully cooked na siya. This time, malapit na maluto yung aking chicken in asal. And I'm gonna make a side vegetable dish. English na naman yun. I know. Sorry. <laughs> um, yung uh, vegetable side dish is ano, uh, hindi ko alam sa Tagalog yun eh. Ano ba yung <laughs> side dish sa Tagalog? <laughs> anyway, um, you need a cucumber and then tomato and you need a sesame seed and uh, bonito flakes. So, yun ang aking ingredients sa aking uh, side salad. My taster. How was it, dear? Very good. Ayan, <laughs> enjoy siya. And he prefers the broiled ones. Good job, Mama. Good job. <laughs> Kaya na kayo. Thank you po sa pagpanood ninyo itong episode na to. Sana nagustuhan ninyo. I-try nyo itong recipe. If you like it, please give a thumbs up. If you don't, sana po hindi ganon-ganon din. Um, and don't forget to comment down below and subscribe. Until next time, watch for my next episode, my chicken in the Sal Abbey's version. See you then.